Она расскажет, как час суровый была с друзьями рядом, о чьих-то встречах, о днях прощания, грудь гитары жгут воспоминания, что ей